असलकम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे ढेर सारा और जी आज की शुरुआत हो रही है ये मेरी नाकाम सी कॉफ़ी से जो मिल्क फ्रोतर की वजह से ऐसी हो गई है क्योंकि मिल्क फ्रोतर मेरा ख़राब निकल आया खैर इसको जाने दें आज मैं बड़े मज़े का टॉपिक लेकर आई हूँ मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ आप लोगों से पूछूँ ये जो आजकल चैनल का बारे में सब कहते हैं जी आए जी हम आपको बताते हैं ये सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं कैसे मोनेटाइज करवाते हैं और बड़ी जल्दी ये कैसे इंस्टेंट होता है कि अभी जल्दी से मोनेटाइज भी हो रहा है चैनल हमारा और जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ऐसा मैजिक होता है वाकई में ऐसा ये रियल लाइफ में होता है क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि इसको ना हर चीज़ मेहनत मांगती है और टाइम लगता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसको अच्छा खासा टाइम लगता है स्लो स्लो करके ग्रो कर जाता है बट काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं नहीं नहीं नहीं आए हम आपको बताते हैं सात दिन में आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा जी ये आसमान की बुलंदियों पे जा रहा है मैं बड़ी हैरान मैंने कहा जी फिर ये लोग ये तीन तीन साल क्यों लगे रहते हैं यूट्यूब के ऊपर तो फिर जिस सात आठ साल में करेंगे तो वो वाली बात हो गई ना वो पीर जी के पास जाएं और महबूब आपके कदमों में ये सेम वही प्रोसेस है तो मैं मुझे ज़ाती तौर पे मेरे अपने हर किसी को इजहार राय का हक होता है तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये स्लो स्लो हर चीज़ चलती है स्लो स्लो हर काम में और काम भी ऐसे ही होता है और ये वो तो खैर यूट्यूब रह गया एक तरफ ये मेरा बिस्किट जो है ना टुका गया एक तरफ से ये मेरे बेटे ने खा लिया एक्चुअली <laughs> ये मेरा बेटा आया था मैं उसको चेक करवा रही थी कि ये चेक करें ये पाकिस्तानी बेकरी थी तो वहाँ से मैंने लिए थे ये बिस्किट बड़े मज़े के थे तो मैं इसको सेव करके रख रही थी हालाँकि मैं डाइटिंग पे हूँ चलिए जी हम अपने वापस ट्रैक पे आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि YouTube का चैनल कैसे ग्रो करता है और कैसे हो सकता है मुझे ज़ाती मेरा कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट मैं भी कहती हूँ मैं तो इसी चीज़ पे मैंने स्टार्ट में जैसे बात की कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें स्लो स्लो करके बंदा आगे बढ़ता है और मेहनत इन रंग तो ले आती है बट सब लोग अपने अपने वो कह रहे होते हैं इजहार ख्याल कर रहे होते हैं कि जी आए हम आपको बता रहे हैं आए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सात दिन में मोनोटाइज हो रहा है ये सब्सक्राइबर बढ़े हैं आपके थाउजेंड हो रहे हैं कोई कहता है जी चार हज़ार मतलब सबकी अपनी अपनी एक गिनती होती है तो ये बड़ा मुश्किल मुझे तो लगा मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ और आप लोगों से पूछूँ और वहाँ से फिर ट्रैक बदलते हुए मैं आ गई अपने किचन की तरफ क्योंकि साथ साथ यूट्यूब चलाने के साथ साथ हमें औरतों को और भी बड़े काम होते हैं ना फ्रिज चलानी है किचन चलाना है और ये जी ये मैं फ्राइज़ बनाने आ गई हूँ बच्चों के लिए बच्चे भूख भूख कर रहे थे वो कह रहे थे मम्मा कुछ बना दें तो मैंने कहा चलो जी आ जाएं किचन की तरफ तोपों का रुख करते हैं और ये मेरी चटनियों के डब्बे हैं जो जो मैंने सेव किया हुआ होता है इसको इग्नोर करें बिल्कुल छोड़ें और यूट्यूब के तरीके बताएं मुझे भी मैं भी अपना ग्रो करूंगी रातों रात मैं भी लाखों सब्सक्राइबर मैं भी अपने चैनल पे लेकर आऊँ कोई ऐसा कोई जादू मंत्र मुझे भी बताएं भाई slow slow slow slow slow करके कब से लगे हुए होते हैं मैंने बहुत सारे देखे हैं मैं वीडियोस खुद भी देखती हूँ मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है मैं भी देखती रहती हूँ साथ साथ ये चीज़ें तो मैंने देखा है कि लोग स्लो स्लो करके लगे हुए होते हैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहते हैं वीडियोस बनाते रहते हैं कंटेंट बनाते रहते हैं कुछ होता है हाँ, ये असल स्टोरी यही है कि कुछ लोगों के साथ बहुत गुड लक होता है बच्चे मेरे साथ ही अंदर आ जाते हैं और ये साथ ही मेरे बच्चों ने मैस कर दिया मेरा टॉपिक ही कहीं दाएं बाएं शाएँ हो गया ये नमक सारा डाल दिया मेरे बेटे ने ये देख रहे हैं फ्राइज़ के सत्यानाश होते हुए का बड़ा होते हुए मेरे घर में ये देखें अच्छा जी फिर बैक टू ट्रैक आ गई मैं मेरा ज़ाती जो चैनल है मैंने इस पर बहुत मेहनत की आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल को कि मैंने भी कुकिंग से स्टार्ट किया स्लो स्लो दरमियान में थोड़ा सा गैप लिया फिर स्लो स्लो चलती आई फिर अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मुझे सब ने जो मेरे साथ स्टार्ट में टच में हैं थोड़े से मेरे गिने चुने चुनू मुनू सब्सक्राइबर उन्होंने कहा जी आप ये जो खाना बनाती हैं इसके अलावा आप ब्लॉगिंग दिखाएं डेली की रूटीन दिखाएं मैंने कहा निकी और पूछ पूछ मैंने कहा चलें कर लेते हैं तो मैं ख़ुद भी स्लो स्लो लगी हुई हूँ और मैंने कहा मैं तो ये ज़रूर मैं बड़ी दो दिन से मैं सोच रही थी मैंने कहा मैं क्या बात करूँ आज का टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो का फिर मैंने एकदम से मैंने कहा ये जी टॉपिक से याद आ गए कि ये वीडियो तो बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई कैसे लोग बना लेते हैं रोज़ दिन में दिन मतलब नए नए कॉन्टेंट है नई नई ये बच्चों का टी देखने का तरीका देखिए और जी आजकल लोग देख रहे हैं मसाला बुरी चीज़ें जितना बुरा कंटेंट होगा जितनी बुरी चीज़ें होती हैं जितना मसाला होता है उतना लोग पसंद करते हैं अच्छे कंटेंट बाद दफ़ा बहुत ही पीछे रह जाते हैं और जो होता है ना मसाला लोगों को मसाला चाहिए होता है जितना लोग उससे चिड़े होते हैं ना उतना चीज़ों को गौर से देख रहे होते हैं और दूसरे को साथ साथ ये बताते हैं ये हम औरतों की भी आदत है वो फलां देखा था ये फलां बड़ा ही बुरा था तुम भी देखना अच्छा उसकी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है हम उसको बैठे बैठे को ना वो कर देते हैं उसको पिन कर देते हैं चलो जी तुम ज़रूर देखो इसको वो भी अगला चल पड़ता है चलो जी हम भी देखते हैं फिर अगला उसको अगले वाले को बताता है तो इस तरह ये बुरे कंटेंट चलते चलते वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं उनको कुछ मसाला डालने की ज़रूरत होती है वो पीछे से मसाला डाल लेते हैं और जी वो रातों रात हिट हो जाते हैं पॉपुलर हो जाते हैं उनका कंटेंट चल पड़ता है बुरे मतलब आजकल बुरों का ये हाल है और दूसरी तरफ मेरे घर का ये हाल देखें उस वो तो एक हाल है है ये मेरे बच्चों ने कितना गंद मचाया था ये आपसे बातें करते करते देखें मैंने ये नीट एंड क्लीन कर लिया बच्चों का रूम और ये मेरे हस्बैंड के टूल बॉक्स है ये भी यारों मददगार पड़ा हुआ है इसमें ढेरों ढेर गंद है मैं अब जाऊँगी बाहर ये देखिए ना रंग बिरंगी तस्वीरें मेरे बच्चों ने लगाई हुई कितनी रात के टाइम हॉरेबल लगे तो वो तो जी वो जो मेरे हस्बैंड का टूल बॉक्स है मैं चेंज करूँगी इन या दो करूँगी एक से दो ताकि वो हाफ हाफ हो जाए तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर मॉल मेरी औलाद कह रही थी मम्मा बाहर चलें तो मैंने कहा चलो जी चलें तो ये यहाँ पे अपने अब्बा जी के साथ लग गए हैं और मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ तब तक आप मेरे बच्चों को देखें और इन्जॉय करें और बताएं मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं या फीके पुलाव से भी काम चल जाता है वैसे तो अभी तक मैंने देखा है जितना मसाला होता है ना जितनी चटपटी बिरयानी होती है वो वैसे ही बिकती है तो जितना मसाला आजकल यूट्यूब के ऊपर है वो बिक जाता है जल्दी जल्दी और बेचारे जो कंटेंट वाले होते हैं वो सिरक सिरक सिरक करके चल रहे होते हैं आगे अच्छा जी अब हम हम बढ़ी जाएंगे हम चली जाएंगे और इतने में वो आता है वो बुरी चीज़ को डालता है यूट्यूब के ऊपर ठक करके आती है और हम एक दूसरे को फैला फैला कर उसको बढ़ाने लग जाते हैं खैर वो बेचारा जो पुलाव वाला होता है वो भी अच्छी जगह बना लेता है उसका भी जो टेस्ट होता है हर किसी को पसंद आ जाता है वो भी आगे बढ़ जाता है खैर तीन तरह की मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है तीन तरह की चीज़ें आजकल चल रही हैं कंटेंट भी चल रहा है गुड लक भी चल रही है और एक चीज़ है जिसको आप मतलब मतलब उसको मैं अल्फाज में नहीं बता सकती मतलब काफ़ी डिटेल्स में जो लोग दिखाते हैं तो वो भी चलती हैं वो तीसरी एक अजीब सी गुमनाम सी चीज़ मैंने बता दी है वो औरतें समझ गई होंगी तो वो चल पड़ती है खैर अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और चलते रहना चाहिए लाजमी सी बात है रुकना तो कोई मकसद नहीं होता लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए चलते रहना चाहिए मेहनत करते रहना चाहिए वो चाहे मसाला डाल के करें वो पुलाव बना के करें जैसे भी करें मेहनत करते रहें मेहनत रंग लाती ही लाती है और यहाँ पर ये मेरे बच्चों का कारनामा देखें ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं फिर वापस आ जाते हैं ये ये मेहनत है ना ये देखें मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और दिन रात करते हैं <laughs> और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जी पॉलर मैंने कहा मैं अपनी कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाऊँ अच्छा ये यूट्यूब के बारे में मुझे आप लोग लाजमी बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है क्या मेरे ख्याल से आप लोग इतफाक़ करते हैं क्या मेरा ख्याल और आपका ख्याल एक जैसा है आपका जो भी ख्याल हो प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और दुआओं में याद रखें ढेर सारा और मेरी मेहंदी को देखें मैं अफसरदा हूँ मेरी मेहंदी ख़राब हो गई है अच्छा जी अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा इन फिर बात होगी फिर मुलाकात होगी take care tata bye bye